这是什么？a 啦，买单还有，为什么我觉得你刚举的东西很奇怪啊？因为跟我们的东西呢，比如说啊，有的东西呢，很乌腰的，同一边的，那么它的。 哈。如果你觉得哪个方法比较好呢，就你自己挖掘第一章。因为有我的还没有，因为我用我的方法，你们呢可以试一下，我么法只不过我告诉你，如果你取砖人呢，就拿手三打，往里面，他就会感觉怎么呢，呃，三打打光，你大概呢。 啊，旅游，看你自己用什么东西来你性格也好，什么都好，没你所谓，重要自己。知道一个方法，用个方法来抵升很多东西，就是用爽身法。啊，他将来就里面啊，弄了个那个刀，啊，那个巢啊，比较就有带电。 괜찮더라 5원 것 보원 không có sẹo thủy bên để ta, chẳng mỗi gian tôi yêu, dòng dạ. 你廣州攬住 r e 你放到晚晚嘅企業啊，關嘢你放到包咁啊，裝住嘅企業不裝嘅企業啦。喺用另一個方法就是。OK，就要一點點，你就誇張嘢後，睇你啦，自己喜歡啦。有時這個方法咧，避免到爭。 也好，盒子也好，或者旅行袋也好，一个小洞它就走不进去。所以你呢，帮你盖好那个纸箱，就是这样，因为可能它，呃，比如说这个纸箱就是很简单哈，你看，没有这个样子，啊，智商，你看封好了，对不对？它有机会就给你写进去。了。